手にしたカプセル透明なノイズその他大勢の反乱流れるスレード横目でデリート止まった時計は捨てよう向こうの景色はさりげない は微妙な猫笑ってみて今いる世界にさよならしようか出口はあちらと笑ううさぎの目今いる世界にさよならしようか生み出すみ出す足先色づき満ちてゆく しでどうぞ渡される薬熱を葬儀に沈まれ飛び交う電波に妨害工作逃げるだけでいいこのままあちらの景色は賑やかすぎるね ャンつけよう光ぬように夢見る世界にさよならしようから目覚まし時計が鳴るよもう起きよ夢見る世界にさよならしようからけ白くかする空砕けて降り注ぐ 早すぎるリアルと混ざり合うよ世界が 夢見る世界にさよならしようか目覚まし時計が鳴るよもう起きよ夢見る世界にさよならしようからけるする空 砕けて壊れる今いる世界にさよならしようから出口はあちらと笑ううさぎの目今いる世界にさよならしようか生み出すみ出す足先色づき満ちてゆく